हेलो व्यूवर्स आप देख रहे हैं how to water YouTube channel और मैं हूं आपका होस्ट माजिदी तो आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला है कि आप फाइबर से अर्निंग कैसे कर सकते हैं कि आप फाइबर पर गिग गिग जो बनानी होती है वो आप कैसे बनाएं और पोस्ट कैसे करें तो हमने बेसिकली करना क्या है इस वीडियो में आपको गिग पोस्ट करके दिखाएंगे कि हम ऑर्डर लेने के लिए गिग कहाँ से लेंगे और आज का जो मटीरियल होगा title description information required file वो सभी मैं आपको फाइबर से ही देकर फाइबर पर ही हम पोस्ट करेंगे हम देखेंगे कि दूसरे लोग जो ऑर्डर्स ले रहे हैं वो किस तरह के गिग्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर तो चलिए शुरू करते हैं तो व्यूवर्स हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तो आज हम बात करेंगे फाइवर डॉट कॉम के बारे में तो चलिए चलते हैं फाइवर डॉट कॉम के ऊपर तो ये हमने फाइवर डॉट कॉम ओपन कर लिया है तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे गिग्स ये पोस्ट किए हैं लोगों ने हमने भी इस तरह पोस्ट करनी है ऑर्डर लेने के लिए अदरवाइज हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा ये साइन अप नहीं करना और जैसे गिग भी पोस्ट करनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने गिग ऑलरेडी पोस्ट की हुई है मैंने गिग पोस्ट कर देता हूँ देखिए मैंने एक गिग पोस्ट की थी इसमें छियासठ इंप्रेशन है एक क्लिक है दो व्यूज़ हैं तो आपको करते रहना है जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलता आपने कैसे करनी है गिग दो टैब ओपन कर लेने हैं क्रिएट न्यू गिग करेंगे आपको फर्ज करें फर्ज करें आपको काम आता है कि आपने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी है कैसी प्रेजेंटेशन है जैसे आप देख सकते हैं कि आपको जिस तरह की आती हो मैं कहता हूँ I will professionally design a presentation deck या I will design a professionally presentation simply I will तो आ जाएगा स्टार्ट में उसके पास पहले ही है I will professionally design a presentation यहाँ तक इसका उठा लें यहाँ से ये आपका गया टाइटल इधर आपने सेलेक्ट करनी है कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी हो अगर आपका ग्राफिक्स है ग्राफिक्स है डिजिटल मार्केटिंग वीडियो में एनिमेशन आजकल वाइट बोर्ड एनिमेशन काफ़ी चली हुई हैं प्रोग्रामिंग एंड टेक रिलेटेड काफ़ी है बिजनेस काफ़ी है तो ये जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना है डिज़ाइनिंग के फील्ड में आ जाएगा तो ये मैं ढूंढूंगा अगर प्रेजेंटेशन का हुआ नहीं तो फिर मैं ये प्रेजेंटेशन आ गया और ये सर्च टैग्स लोगों ने कैसे यूज़ किए ये इसके एंड पे आएगा ये देखिए इसका power point keynote deck presentation graphic design अब मैं देखूंगा किसी और का उसने किस तरह के लोगों ने गिग पोस्ट की हुई है ऑर्डर लेने के लिए देखे ना इसने सिक्सटी नाइन ऑर्डर लिए इसने हंड्रेड प्लस लिए हैं तो इस तरह हमने भी ऑर्डर वगैरह लेने हैं I will redesign your power point presentation देखे इसने फाइव डॉलर के लिए इसने तकरीबन हंड्रेड प्लस ऑर्डर ले लिए हुए हैं इसने सेवेंटी वन लिए हैं तो जैसे तीन चार ओपन कर लें और मिक्सअप करके अपनी गिग पोस्ट कीजिएगा तो हमने जो फाइल फॉर्मेट देना है उनको वो है पीपीटी पीडीएफ भी दे सकते हैं अगर वो डिमांड करें और जे भी दे सकते हैं पिक्चर वगैरह जो हम यूज़ करेंगे वो भी दे सकते हैं तो इसमें सबसे पहले पावर पॉइंट कीवर्ड्स मेरा के जिससे रिलेटेड ये मेरी पोस्ट जो मैं करूँगा पोस्ट उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स सर्च होंगे तो मेरे गिग्स के ऊपर डायरेक्टली आएंगे तो पावर पॉइंट एक आ गया ये और ये पीपीटी आ गया और कौन सा था कीवर्ड इसे हम देखते हैं प्रेजेंटेशन है स्लाइड्स है प्रेजेंटेशन और ये स्लाइड्स तो ये देखें हमारे सर्च टैग्स हो गए ये इस टैग्स से रिलेटेड जितने भी लोग सर्च करेंगे वो हमारे इसी पोस्ट पे आएंगे यहाँ इससे रिलेटेड पोस्ट पे जाएंगे हमारी पोस्ट ज़्यादा डिस्कवर होने के चांसेस हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसने काफ़ी अच्छे ऑर्डर दिए हुए हैं और अब हम देखेंगे हमने पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं forty five ninety dollar fifty one forty five dollar जैसे इसने क्योंकि उसने ऑर्डर्स दे दिए हुए हैं हम देखेंगे कि जिस तरह के फाइव डॉलर वाले गीत कैसे है थर्टी वाले कैसे है तो जैसे आप देख सकते हैं जिस रिलेटेड आपको फील्ड हो तो वहाँ से आप उसको ओपन करें और आगे काम शुरू कर दें ये देखें इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो थ्री तीन पैकेज बन जाएंगे बेसिक हो जाएगा स्टैंडर्ड हो जाएगा और प्रीमियम हो जाएगा नेम आप जो मर्जी दे सकते हैं मैं दे देता हूँ यहाँ पर ब्रॉन्ज पैकेज है सिल्वर है गोल्ड है थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं और ये वाला ब्रॉन्ज और ये डिस्क्रिप्शन ये भी आप उनसे ले सकते हैं देखें मैं करता हूँ ना ये बेसिक है इसमें मैं उसने अच्छा रेट दिया हुआ है फाइव डॉलर में उसने कहा मैं टेन स्लाइड्स आपको मे करके दूंगा आप वैसे इसे उठाओ इधर पेश कर दो इसे जस्ट तीन से चार मिनट लगेंगे आपको और आपकी गिग अच्छी से तैयार हो जाएगी और आपको तीन से चार दिन में ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे बस ये है कि आपने गिग्स वगैरह टाइम से डेली की एक फोर्स करनी है अगर सात हो जाएगी तो वो कह देगा कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो पुरानी गिग्स डिलीट कर दें और न्यू वाली ऐड कर दें जैसे आप अपनी मर्ज़ी से करना है कि मैं सोर्स फाइल भी ऐसे दे दूँगा रिवीजन आप अनलिमिटेड रखें क्योंकि हम न्यू हैं हमने काम लिया देना है first of all first of all हमें जो काम है वो ज़्यादा देना पड़ेगा और हमें अर्निंग शुरू में कम होगी फर्स्ट करें आप पाँच डॉलर डेली के कमाएँ तो पाँच तीन तीस को ज़रा दें तो डेढ़ सौ डॉलर आप मंथली यानी कि पंद्रह हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं डिलीवरी टाइम आप ले सकते हैं जितना भी लेना हो मैं तो वन डे ही दूंगा इसमें जस्ट आपको इसमें आप टू डेज कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम है इसकी प्राइस ज़्यादा होगी और जैसे कमर्शियल यूज़ भी आप से कर सकते हैं जो आप रेडिशन में वे करेंगे मैं तो वो ही दूंगा जिसमें मैं ये देखिए टेन स्लाइड्स मैं इसको दूँगा फाइव डॉलर में टेंस दूँगा और सिल्वर वाले में मैं बीस दूँगा इसमें हम दे देंगे जनाब बीस इसमें दे देंगे हम सर बीस और इसमें हम अपनी अगर उसकी डिमांड होगी तो हम उसके ऊपर इसकी एक अच्छी टेम्पलेट क्रिएट भी कर देंगे ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपने जो भी सिलेक्ट कर लेना है और एनिमेशन में डूबूँगा आप जो आपको आता हो उससे आप उसे कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं ना जो जो आप सिटीज़ अपने यूज़र को प्रोवाइड करना चाहेंगे फ्लैशेट कर लेनी है फाइव टेन फिफ्टीन तक जाएँ क्योंकि आप अगर न्यू हैं तो आप इतनी प्राइस रखें आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे अगर कोई बता चाहता है extra fast delivery premium package के ऊपर तो आप उसे वन डे में चाहिए उसको फाइव डॉलर एक्स्ट्रा डिमांड कर लें सेवन कंटिन्यू उसके बाद हम देनी है इसकी डिस्क्रिप्शन तो वो हम इधर से देखेंगे इसने किसने भी hi I am professional power point designer आप अगर लोगो डिज़ाइनर हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन है तो इस तरह का कुछ इंट्रो गीत से उठाएं उसे इधर ला के पेस्ट कर दें और इसको प्रॉपर जिस तरह उसने किया हुआ है चूज़ मी तो जैसे इस तरह किया हुआ है आप भी उसी तरह कुछ सब्सक्राइब कर दें तो मुझे लगता है अगर उसे ऑर्डर मिल सकते हैं तो मुझे भी मिल सकते हैं तो ये देखते हैं इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मुझे ऑर्डर मिल जाएगा तो ये डेढ़ से उसने वो उसकी देखें इससे चालीस प्लस ऑर्डर्स दिए होंगे तो इससे चालीस रिव्यू आए होंगे तो हम अभी देखते हैं ये नोट को ज़रा हम कर देते हैं बोल्ड और उसने भी दिए हुए हैं शायद दिए हो नहीं दिए तो जैसे अब अगर कुछ टॉपिक सबसे पहले तो ओवरऑल जो भी अगर लोगो है तो उसके रिलेटेड हमें इमेजेस वगैरह और नेम वगैरह और कंपनी नेम इस तरह का मटेरियल अगर वाइट बोर्ड एनिमेशन है तो उससे रिलेटेड हमें प्रोडक्ट्स वगैरह चीज़ें वगैरह वो चाहिए तो ये मैं तो अपना प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर आप काम करना चाहते हैं तो टॉपिक प्लान और सम पिक्स इफ़ अवेलेबल अगर अवेलेबल हैं और इसके अलावा अगर आपके कोई और आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो आप उससे एंटर मंगवा सकते हैं इधर ऐड करके तो जैसे आपने कम से कम आपने एक इधर ऐड करनी होती है उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें उसके बाद अपनी गैलरी में आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह खींच के रखनी होगी जो काम आपने करना है गूगल से ले लें फाइवर से उठा लें यूट्यूब से ले लें जहाँ से भी आपको मिलती हैं पिक्चर्स वगैरह वो आपने अपने पीसी में सेव रखनी है मैंने ऑलरेडी अपने क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन पे काम करता रहता हूँ लोगों के लिए तो मैं आपको फाइवर से भी मुतारफ़ करवा देता हूँ और इधर से देख के मैं दिखा देता हूँ आपको मेरे पास प्रेजेंटेशन ये देखिए कुछ डाटा प्रेजेंटेशन का ही मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इधर से मैंने कुछ शॉट्स दिए हुए हैं तो मैं ऐड कर दूँगा एक ही चीज़ है भैया नहीं ये नहीं है और जैसे प्रेजेंटेशन आपने ऐड करते जाना है तीन स्क्रीनशॉट आपने कम से कम या आपका जो पिक्चर वगैरह आपने रखी होगी वो ऐड करनी होगी प्रेजेंटेशन में तो ये देखिए मैं तीन हो गई हैं ऐड तो ये इसको हम करते हैं एक दफ़ा डिलीट तो ये हाँ ओके हो गया ये मैंने तीन पीसीज रिप्लेस कर दिया अगर पास वीडियो है वीडियो भी आप पोस्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल है तो वो भी कर सकते हैं तो मैं पिक्चर्स करूँगा सेव एंड पब्लिश करूँगा और इधर से मैं जस्ट तीन से चार सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा दस सेकंड वेट करूँगा तो मेरी हो जाएगी सेव अब मैं इसे पब्लिश कर सकता हूँ वो मुझे अथॉरिटी देता है कि मैं पब्लिश कर सकूँ अपना गीत इसमें कोई गीत का कॉपीराइट शॉपीराइट नहीं आता जैसे आपने पोस्ट करना है जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं जो आपको काम आता है और यहाँ से ऑर्डर उठाने हैं अगर आप डेली के दो ऑर्डर भी लेते हैं तो आपके लिए बहुत है दो डॉलर दो ऑर्डर यानी कि दस डॉलर पाँच पाँच डॉलर के दो ऑर्डर लिए दस डॉलर लिए मंथली तीन सौ डॉलर यानी कि तीन हज़ार डॉलर आप इजीली अर्न कर सकते हैं ये मैंने गिग पब्लिश कर दी है डन कर दी ना मेरी गिग जो है पब्लिश हो चुकी है ऑफिशियली फाइबर डॉट कॉम के ऊपर तो ये कुछ टाइम्स में पब्लिश हो जाएगी तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा हुआ होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को को प्रेस करना लाजमी मत भूलिएगा क्योंकि तमाम आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग